空を見上げ一人大きい星を見たの一瞬で弾けては きてもこの想いは強いだから放棄防止シ しみ慣れたならば溢れる光降らすよいつも と戦ってるそばにいることしか私にはできないけどもし私が